маятниктин термелүү процессин талдап бул кыймыл өзгөрүлмө күчтүн таасири астында болот деген жыйынтыкка келүүгө болот бул кыймыл процессинде жүктүн ылдамдыгы гана эмес анын ылдамдануусу да өзгөрөт дегенди билдирет маятник кыймылдаганда анын а жана b абалдарында ылдамдыгы нөлгө барабар ал эми тең салмактуулук абалынан өткөндө максималдуу болот оордук жана серпилгичтик күчтөрдүн натыйжасы а жана б абалдарында максималдуу жана бирдей тең салмактуулук абалында нөлгө чейин демек ньютондун экинчи законуна ылайык маятниктин ылдамдануусу а жана б абалдарында максималдуу ал эми тең салмактуулук абалында нөлгө барабар ошондой эле маятниктин ылдамдыгынын x огуна проекциясы башка белгиге ээ экендигин эске алуу керек а чекитинен о чекитине өткөндө ылдамдануу менен күчтүн проекциясы терс ал эми б чекитинен о чекитине өткөндө оң проекция болот ньютондун экинчи законун колдонуп математикалык маектиктин термелүү теңдемесин жазабыз бул үчүн термелүү системасында аракеттенүүчү күчтү туюндуруп алабыз кичинекей жылышууларда ао жана а үч бурчтуктары перпендикуляр капталдары бар үч бурчтуктарга өз ара окшош ылдамдануунун проекциясы менен жылышуунун проекциясы карама каршы багыттарга багытталгандыктан термелүү системасында аракеттенүүчү күчтүн жылышууга түз пропорционал жана карама каршы багытка ошого жараша термелүү ылдамдануусу да туура келерин табабыз математикалык маятниктин жылышына түз пропорционал